Mhm. La chambre des princesses. Ah ben oui, la, la, lettre de Princesse Tiana eh, Viens là. Elle voir les robinets. Oh, t'as-tu magique? Eh oui. Maman, Tiana est là. là. Mais comment 3D? Ben maman, touche là. Dans le cas, ça... Wow. C'est beau, hein? Tellement beau. Oh, regarde! La langue de la, main. Ah. Ah. La chambre royale d'Henri. La chambre royale. Bien cool. Bien cool au bout, hein? Je pensais pas avoir une chambre de la même. J'ai deux lits! <laughs> Incroyable! Hein, je vais pas les coller. Écoute, faut que je vous montre ça. Je suis à Disney, dans une Royal Guest Room, puis je vais vous faire un show juste pour vous autres. Les feux d'artifice à The Disney. Ben, checkez bien ça. Non, mais c'est du hot, ça, quand même! Ouais, fait que c'était mon feu d'artifice euh, juste pour vous autres en direct de Disney. <laughs> hey, salut! Je suis à Walt Disney encore! Ben, euh, c'est ça, c'est mon deuxième petite vidéo. Tout va bien, on a du fun, on s'amuse, du soleil, de la pluie, tout, tout, tout, tout, tout. On voit des beaux personnages. Écoute, on a vu les princesses, on voit tout, tout, tout, tout, tout. C'est vraiment le fun. Puis en plus, j'ai appris comment voler. Hey, regarde ça. C'est vraiment cool, hein? Ouais, ben, puis là, ben, je vole plus. <laughs>